Tume ya Mipango Zanzibar imeandaa kikao cha kujadili mapitio ya vipaumbele vya taifa kwa wizara na taasisi za serikali kwa lengo la kuleta maendeleo katika nchi na taifa kwa ujumla. Akizungumza katika kikao hicho, kamishna kutoka idara ya mipango na maendeleo ya watendakazi Dr. Rukaiya Wakif Muhammad amesema kuwa mapitio hayo hufanyika kila baada ya miaka mitatu ambayo yanasaidia kufikia dira ya maendeleo ya ishirini hamsini pamoja na kutoa wito kwa wanafunzi kufanya maamuzi sahihi ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Kikao chetu cha leo kinahusu mapitio ya fani ya vipaumbele vya taifa hasa kwenye upande wa elimu. Mapitio haya tunayafanya baada ya miaka mitatu. Vipaumbele tayari tumeshavitoa, lakini kutokana na mabadiliko tofauti yakiwemo ya kiteknolojia, ya kisera, ya ilani pamoja na mabadiliko mengine ya ulimwengu tunahitaji kufanya mapitio. Na mapitio haya sasa yataweza kutusaidia kuweza kufikia ile dira yetu ya taifa ya ishirini hamsini pamoja na mpango wetu wa miaka mitano. Wito kwa wanafunzi ambao wamemaliza form 6 pamoja na hawa ambao wamemaliza form 4 kwamba wanatakiwa wafanye maamuzi sahihi katika kuamua maisha yao ya baadaye na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunawaomba zaidi, iwapo wataweza kupata ushauri kutoka katika skuli zao pamoja na maafisa wa idara ya mikopo, na sisi tume tumeanzisha career development session hizi. Tutakuwa tunatembelea skuli tofauti na kuzungumza na wanafunzi tofauti kwa, wa sekondari, lengo likiwa ni kuweza kupata elimu ya kuweza kufanya maamuzi sahihi ya kozi zao za baadaye. Sasa hivi inaonekana wanafunzi wengi wanafanya maamuzi kutokana tu na utashi wa marafiki, kutokana tu na magrupu, lakini sio maamuzi sahihi ambayo yataweza kuwasaidia baadaye kuajiriwa au kuweza kujiajiri wenyewe. Meneja urejeshaji kutoka idara ya mikopo ndugu Muhamed Ali Muhamed amesema kuwa katika idara ya mikopo wanavitumia vipaumbele ambavyo vinawasaidia wanafunzi kupata mikopo kwa urahisi. Kwetu sisi vipaumbele tunavitumia vizuri kwenye, kwenye utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku, kwa sababu mwisho wa siku mwanafunzi hawezi kupata mkopo bila kuwa amepata amechaguliwa kwenye zile fani zenye kipaumbele. Kipaumbele ni vizuri kwa sababu ndio vinavyoonyesha dira ya, ya, ya nchi inapoelekea, kwa sababu mwisho wa siku hata tume mipango wamefanya stadi na kuweza kujua kwamba kwa kipindi hichi taasi, nini serikali yetu inahitaji fani hizi ili kuweza kufikia malengo ya taifa. Mwisho wa siku, na sisi katika utekelezaji wetu wa majukumu yetu tunatumia zifani kipaumbele kwenye kuwapa mikopo, ili mwisho wa siku zinatusaidia hata mwanafunzi anapomaliza kusoma inakuwa rahisi kuweza kupata ajira na inatoa uwepesi kwenye kurejesha hizo pesa kwa wakati. Mkuu wa kitengo cha mipango na maendeleo kwa watendakazi ndugu Umrat Suleiman Mohamed amesema kuwa kutokana na mabadiliko ya teknolojia ni vyema kufanya mapitio ya vipaumbele ili kwenda sambamba na teknolojia ambayo yatapelekea kuboresha huduma katika nchi. Ah, kwa sasa tupo katika kipindi cha kupitia uh, vipaumbele vya taifa vya, vya serikali kwa sababu kama tunavyojua kuna mabadiliko mbalimbali yanaweza kutokezea hapa na pale. Sasa hivi kuna mabadiliko ya kiteknolojia, kuna mabadiliko ya, ya huduma na kadhalika. Kwa hiyo tumeona ipo haja ya sisi Tume ya Mipango kureview vile vipaumbele vya taifa vya elimu ili kuweza kupata wale watendakazi wanaoendana na mahitaji ya nchi yetu, lakini pia tuweze kuboresha huduma kama Mheshimiwa Rais mwenyewe anavyosisitiza zile huduma kuweza kutolewa kwa ufanisi, lakini kwa haraka zaidi. Sidiali, TIV TV.